Als wir im Dezember über die Geheimpläne der Europäischen Union zur Privatisierung der Wasserversorgung berichteten, da konnten auch wir nicht ahnen, welche Welle wir damit lostreten. 1,3 Millionen Menschen in ganz Europa protestieren mittlerweile gegen die Pläne aus Brüssel. Es ist das erste große europaweite Volksbegehren. Davon schien sich sogar die EU-Kommission beeindrucken zu lassen. Man versprach nachzubessern und bekam dabei sogar Unterstützung von der CDU. Es könnte also eine tolle Erfolgsgeschichte der europäischen Demokratie sein, die Ihnen Kim, äh, Jan Schmidt, Kim Otto und Nikolaus Steiner jetzt erzählen. Könnte. Aber leider ist es eine Geschichte, die sehr viel verrät über die Verlogenheit von Politik rund um ein Milliardengeschäft. Dabei geht es nicht um irgendwas, sondern um eines der wichtigsten Güter der Menschheit, um Wasser. Soll Wasser eine Ware werden wie jede andere, ein Spekulationsobjekt? Und sollen künftig Großkonzerne über den Preis des Trinkwassers bestimmen? Einen Schritt in diese Richtung hat die EU gerade gemacht. Im Dezember berichtete Monitor darüber, dass die Europäische Kommission bei der Wasserversorgung eine Marktöffnung anstrebt, versteckt in einer Richtlinie. Ein Plan ganz im Sinne internationaler Großkonzerne. Das Medienecho ist gewaltig. In ganz Europa formieren sich Bürgerinitiativen gegen die Pläne. Initiativen wie Right to Water. Ja, guten Morgen, liebe Dortmundinnen und Dortmunder. Hier können Sie sich aktiv in die EU-Politik einmischen. Andreas Kalat sammelt Unterschriften für eine Petition gegen die Wasserprivatisierung. Das erste große Bürgerbegehren überhaupt in Europa. Mitte Februar haben bereits eine Million Menschen unterschrieben. Sie wollen nicht, dass ihr Wasser an Private verkauft wird. In Deutschland ist die Wasserversorgung bisher fast komplett in öffentlicher Hand. Was befürchten Sie, was passiert sonst? Sonst befürchten wir, dass die Preise für die Bürgerinnen und Bürger nach oben gehen, dass die Qualität des Wassers leiden wird und dass die Nachhaltigkeit äh, auch nicht mehr gewährleistet ist. Wohin die Privatisierung des Trinkwassers führen kann, haben sie im portugiesischen Passos de Ferreira schon erlebt. Die Menschen, die wir hier treffen, sind empört. Die Konsequenzen der Privatisierung hier in Passos de Ferreira waren verheerend. Wir hatten 400 Preiserhöhung in wenigen Jahren und dann jedes Jahr nochmal 6 Preissteigerung. Das ist ein Desaster. Das befürchtet man auch in Karlsruhe. Bisher bestimmen hier Stadt und Bürger über das Wasser selbst. Statt Gewinne zu machen, werden die Einkünfte direkt in Leitungen und Rohre investiert. Wie viele Stadtwerke hat Karlsruhe eine private Minderheitsbeteiligung. Nach den EU-Plänen sollen sie gezwungen werden, die gesamte Wasserversorgung auszuschreiben. So will es die sogenannte Dienstleistungskonzessionsrichtlinie. Wir sind deshalb der Auffassung, dass die Trinkwasserversorgung aus der EU-Konzessionsvergaberichtlinie ausgenommen werden muss oder zumindest mit sehr weitreichenden Ausnahmeregelungen versehen werden muss, um die bewährte Struktur der deutschen Wasserversorgung zu erhalten. Seit die Bevölkerung aufbegehrt, fühlt sich auch die CDU berufen, gegen die Richtlinie vorzugehen. Auf dem Parteitag im Dezember lässt sich Angela Merkel feiern. Beklatscht wird auch ein Beschluss gegen die Wasserprivatisierung. Darin heißt es, die CDU lehnt den von der EU-Kommission vorgelegten Richtlinienvorschlag grundlegend ab und fordert die Bundesregierung auf, das Vorhaben zu stoppen. Auch im Bundestag findet der zuständige Unionssprecher klare Worte. Es geht jetzt darum, dass wir diese Dienstleistungskonzessionsrichtlinie in Brüssel versuchen zu kippen oder wenigstens in den sensiblen Bereich der Wasserversorgung aus der Richtlinie nehmen. Im Bundestag sind sich also fast alle einig. Deshalb bringen die Grünen einen Antrag gegen die Wasserprivatisierung ein. Und damit eine fraktionsübergreifende Mehrheit erreicht werden kann, übernehmen sie exakt den Text aus dem CDU-Parteitagsbeschluss. Gibt es also eine breite Zustimmung? Im Gegenteil, der Antrag wird abgelehnt, weil nur fünf Unionsabgeordnete dafür, 212 aber mit der FDP dagegen stimmen. Warum? Wir lassen uns als Union beim Einsatz für das Lebensmittel Nummer eins, das Trinkwasser, von den Grünen in keiner Weise übertreffen. Aber wenn das ähm, Lebensmittelwasser so wichtig ist, sollte man da nicht über Parteigrenzen mal hinwegspringen? Ja, ich denke, das sollten wir, das ist auch richtig. Warum haben Sie dem Antrag dann nicht zugestimmt? Und deshalb ist der richtige äh, Platz, die deutsche Haltung umzusetzen, durchzusetzen, Brüssel. Also Brüssel. Und wie verhält sich die Bundesregierung nun in Brüssel? Im Ministerrat hätte sie das Projekt noch stoppen können. Aber sie hat für die Richtlinie gestimmt, völlig entgegen der markigen Worte der CDU auf ihrem Parteitag und im Bundestag. Und auch die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende scheint wenig von den Beschlüssen ihrer eigenen Partei zu halten. In einem Brief an die Gewerkschaft Verdi zur EU-Richtlinie schreibt Merkel, ohne das brisante Wort Wasser auch nur zu erwähnen, den Vorstoß der Europäischen Kommission begrüße ich grundsätzlich. Damit wird für Kommunen und Unternehmen ein verlässlicher Rechtsrahmen geschaffen. Im Brief kein Wort davon, die Wasserversorgung aus der Richtlinie zu nehmen. Parteitagsbeschluss hin oder her. Verantwortlich in Brüssel EU-Kommissar Michel Barnier. Nach den massiven Protesten lässt er mitteilen, er wolle nun Nachbesserungen an der Richtlinie vornehmen. Danach sollen Stadtwerke von der Ausschreibungspflicht ausgenommen werden, die mindestens 80 Prozent ihres Wasserumsatzes in der eigenen Kommune und maximal 20 Prozent im Umland machen. Die Presse jubelt, die Wasserprivatisierung sei vom Tisch, die Richtlinie gekippt. Aber Stimmt das auch? Heide Rühle sitzt für die Grünen in dem EU-Ausschuss, der über die Richtlinie entschieden hat. Der Vorschlag von Barnier unterscheidet sich in der Substanz überhaupt nicht von dem, was bereits in der Richtlinie drinsteht. Damit will Barnier im Prinzip nur die Öffentlichkeit beruhigen. Das ist eine reine Nebelkerze, damit man nicht mehr sieht, worum es in Brüssel geht. Tatsächlich will diese Richtlinie äh, den Markt öffnen und den Druck in Richtung Privatisierung verstärken. Auch Matthias Meyer, der Leiter der Karlsruher Wasserwerke, bestätigt, dass Barniers Nachbesserungen an der Drohnenprivatisierung hier gar nichts ändern. Nun, der neueste Vorschlag von Herrn Barnier würde weiterhin bedeuten, dass wir die Trinkwasserkonzession der Stadt Karlsruhe ausschreiben müssten. Wenn dann international agierende Großkonzerne zum Zug kommen, dann besteht die Gefahr, dass die Qualität der Trinkwasserversorgung leidet und die Investitionen nicht zurück in die Anlagen der Trinkwasserversorgung kommen, sondern als Shareholder Value an die Großkonzerne münden. Der europäische Wassermarkt, ein Milliardengeschäft. Die neue Richtlinie ein Geschenk für Großkonzerne, die seit Jahren auf die Marktöffnung warten. In vielen europäischen Städten sammeln Bürger weiter Stimmen gegen die Privatisierung ihres Wassers. Der Zulauf reißt nicht ab. Aktueller Stand von heute 1.350.000 Unterschriften. Heute Abend teilte uns ein Sprecher der Bundesregierung mit, dass man die Pläne der Europäischen Kommission zur Marktöffnung auch weiterhin richtig finde. Man nehme aber die Bedenken vieler Bürgerinnen und Bürger im Zusammenhang mit möglichen Auswirkungen auf den Wasserbereich sehr ernst. Wir versprechen Ihnen, wir werden das auch in Zukunft sehr genau beobachten. Dazu muss man noch sagen, dass äh, äh, Veolia und Suez sagen, ihre Haupt, äh, ihre Haupttechnik, äh, ihr, ihr, ihr, Hauptwert ist die Finanztechnik, ja, die sie den Kommunen verkaufen können. Sie sagen, ihr Kommunen seid einfach zu dumm, ja. Wenn ihr es uns gebt, ja, dann äh, seid ihr einfach viel cleverer, dann weil wir sind die Spezialisten in Finanztechnik, ja, und dann machen die das zum Beispiel so, äh, das sieht man auch im Film äh, in ganz vielen französischen Gemeinden, aber man sieht es auch in Deutschland oder man sieht es weltweit. Äh, wenn, wenn die den Vertrag übernehmen, dann zahlen sie so ein sogenanntes Eintrittsgeld. Ja, ja das ja. sind viele hundert Millionen Euro oder Dollar oder was auch immer. Ja, aber in Wahrheit ist das nirgendwo also fast, äh, ich wüsste nicht, wo das wirklich eine Zahlung ist, die Veolia oder Suez wirklich geleistet hat, sondern das ist immer <laughs> ein Kredit, ein versteckter Kredit, der dann von den Wasserkunden über die Laufzeit des Vertrags, meist zu 30, 20, 30 Jahre, abgezahlt werden muss. Und zwar, weil ja dann Zins und Zinseszins dazukommt, äh, zahlt man diese angebliche Kaufsumme ja, äh, zahlt dann der Bürger <laughs> drei, vier, fünffach zurück. Ja, ja. Äh, sie bluten dafür. Und der Bürgermeister hat den Vorteil, er kann sagen, ich habe so und so viel 100 Millionen eingenommen, sagt der Braunschweiger Bürgermeister in dem Film. Ich habe die, die Kommune schuldenfrei gemacht. Ach, wie toll, ja. <laughs> Aber er hat halt äh, verschwiegen, dass die Bürger sozusagen äh, das Ganze dafür bluten müssen und am Ende des Vertrags diese Schulden vier, fünffach dastehen, ja. Äh, das ist ein Finanztrick. Es gibt noch mehrere, aber es läuft immer darauf hinaus, dass da kommunale Vertreter und äh, diese Konzerne äh, gerne miteinander arbeiten, in dem Sinne, dass sie die Bürger betrügen. Ja. Sie, <laughs> sie, betrügen die Bürger mit Tricks, äh, wo dann die Politiker gut aussehen und nachher dann die Konzerne die Wasserversorgung und die Abwasser in die ja. Hände bekommen. Also das, das äh, Beispiel Braunschweig ist insofern eklatant, wenn man auch dort sieht, wie äh, dann die mediale Begleitung, das Schulterklopfen und Beifallklatschen äh, dem äh, Oberbürgermeister gegenüber stattgefunden hat. Und wenn man dann sich eben die Verträge, du machst das in dem Film, anschaut, dann hat er 230 Millionen angeblich eingenommen. Das ist aber ein Kredit, den der Konzern nie bezahlt hat. Und er muss mehr als das Doppelte nachher äh, an, äh, an effektiven Schulden letztendlich wieder retournieren. Das heißt, äh, die, äh, er hat sich eigentlich gesund gestoßen, PR-mäßig, auf Kosten seiner Braunschweiger äh, äh, Bürger, wenn man das mal verkürzt auf den Punkt bringt. Ja, ja. Und das geht ja noch weiter. Das ist ja, äh, wenn man das Beispiel Braunschweig nimmt, aber das ist überall praktisch ja. dasselbe. Die Verträge differieren halt im Detail, dass dann ja auch die Investition. Also Veolia ja. sagt, ja, wir investieren großartig in Braunschweigs Abwasser und äh, bauen da das neue Viadukt, ja. Ja, Pustekuchen, Veolia äh, äh kann auch in diesem Fall äh, äh, Kredit aufnehmen, für den nur die Stadt bürgt und der nur von den Bürgern bezahlt wird. Ja. Aber Veolia kann abschreiben. <laughs> das, ist, das ist das Interessante, ja? ja. Das ist der helle Wahnsinn. Äh, ach, da kann man fortgehen und man fragt sich, äh, ja, weshalb machen das kommunale Verträge? Und wir haben in der Bundesrepublik 300 Gemeinden yeah. hast du aufgelistet, die ähm, äh, inzwischen bei Violia unter Vertrag sind. Das heißt, die auf diese äh, Leimroute draufgesprungen sind, äh, mit dem bitterbösen Ende letztendlich noch mehr Schulden zu haben als vorher. Jetzt sollten wir die Preisschiene, dass also da etwas passiert zu Lasten der Bürger, äh, das kann man wirklich im Vergleich, das belegst du auch sehr gut, ähm, äh, als gegeben angeben. Privatisierung bedeutet dramatische Verteuerung. Äh, der zweite Punkt ist, ähm, durch mangelnde Investitionen, was das Rohrsystem betrifft und vor allen Dingen auch das Kanalsystem, ähm, geht Wasser verloren. Das, der Standpunkt, das ist, es wird ja nur das Wasser berechnet, was der Verbraucher verbraucht. Und ob da die Hälfte versickert oder, oder weggeht, interessiert letztendlich keinen mehr. Äh, muss ja auch dann vorher keiner bezahlen. Äh, ist ein, auch eine unverantwortliche Position, wie ich mit der Ressource und dem, dem wertvollen Gut Wasser umgehe. Es gibt aber noch einen obendrauf, äh, und das ist das Thema Chloridierung. Das heißt, äh, ähm, hier wird ja im Unterschied zu dem, was man eigentlich machen sollte, dem Wasser plötzlich noch was zugesetzt. Ja, also der zweite große Aspekt äh, äh, und eigentlich der entscheidende Aspekt, muss man sagen, jenseits des, der Preiserhöhung, äh, ist die Frage der Wasserqualität. Ja. Ähm, äh, ja, fangen wir dann einfach bei dem äh, Chlor an, aber das ist noch das geringste. Also das kann man überall sehen, auch in Berlin, ja. als Veolia das übernommen hat, äh, zusammen mit RWE. Das Erste, was sie wollten, ist äh, Chlor einführen, zu Chlorierung. Warum? Äh, weil äh, natürlich, äh, wenn man chloriert, ist egal, ob du die Rohre äh, richtig äh, regelmäßig säuberst, ja. äh, richtig mäßig, äh, äh, regelmäßig kontrollierst und erneuerst, dann bleibt es immer äh, äh, bakteriologisch sozusagen im Griff das Wasser. Aber natürlich ist Chlor, und das ist einfach wissenschaftlich erwiesen, ist äh, letztendlich in der Reaktion im Körper krebserregend. Äh, das interessiert aber scheinbar niemanden. Äh, in Frankreich, weil ja 80 Prozent äh, privat ist, ist etwa 90 Prozent des Wassers äh, tief geklort. Ja. Tief geklort. Obwohl zum Beispiel, wir zeigen das Beispiel in, in, in, äh, der Bretagne? In, nein, in, so. in, in, Bordeaux, Bordeaux wo, ja, genau. wo sie sogar äh, äh, Wasser aus dem Aquifer nehmen, was ja auch schon problematisch ja. ist. Das ist das beste Wasser, was man nehmen kann. Die bräuchten es nur äh, akzeptabel durch die Wasser, äh, äh, durch die Leitungen schicken. Die hätten das beste Wasser, was es gibt, ja. Nein, das wird richtig feste geklort. Das macht man, weil man Kosten spart. Mhm. Ja. Hm. Aber der Hauptaspekt ist einfach, wenn man es privaten Mensch, äh, wenn man es privat, wenn man die Wasserversorgung privaten Konzernen übergibt, dann übergibt man die Verantwortung für die Wasserqualität nicht nur des Trinkwassers und des Abwassers, sondern auch für die Oberflächen- und Grundwasserqualität. Die gibt man dem Privaten ab. Und Private, äh, selbst wenn sie Engel wären, ja, sie können kein Interesse daran haben, äh, zum Beispiel die Bauern zu ökologischer Landwirtschaft aufzurufen, ja, ja. Wasserschutzgebiete einzurichten. Äh, äh das würde ja viel zu viel Investitionen äh, äh abziehen. Äh, außerdem, wenn man das wirkliche geschäftliche Interesse von Veolia und Suez anschaut, je dreckiger das Wasser, umso höher der Gewinn. Das muss man ganz klar sagen, weil äh, sie machen die Säuberungs, äh, sie stellen die Säuberungstechniken her. Sie sind diejenigen, die sagen, liebe Kommune, das Wasser muss noch teurer werden, weil wir noch eine äh, äh, Nanofiltration einbauen müssen, damit die ja. Wasserqualität besser ist. Ja, da verdienen die natürlich dran. Ja. Äh, du hast es angesprochen, es gibt eben äh, doch eine äh, Tendenz in der Welt, die Hoffnung macht. Mhm. Ja? Also äh, wenn man sieht, dass äh, in Berlin äh, die Mehrheit der Bürger gegen den Ratschlag ihrer Parteien so etwas kapiert hat, ja, und dann auch entscheidet, diese Verträge müssen offengelegt, offengelegt werden. werden. Oder äh, wir haben uns ja auch extra, äh, nicht weil Frankreich so schön ist und weil man da immer gut essen kann, auf äh, Franz Frankreich konzentriert ja. mit den Beispielen, weil in dem Mutterland dieser Konzerne, die in der Welt ihr schönes Modell verbreiten, da gibt es die meisten Initiativen, Rekommunalisierung. Und das Paris Schöne ist, ja. Paris an erster Stelle, ja. die sind jetzt seit über einem Jahr, sind sie äh, äh wieder äh, frei. kommunal, ja. frei. Und man muss wirklich sagen, äh, es ist, sie haben es tatsächlich innerhalb eines Jahres schon geschafft, den Preis erheblich zu reduzieren. Aber was noch wichtiger ist, sie fangen wirklich an, dass äh, da, wo sie das Wasser gewinnen, äh, diese Grundstücke aufzukaufen und den Bauern vorzuschreiben und wo sie nicht kaufen können, mit Anreizen. Ja. Das sind biologisch Landwirtschaften. Das ist der Kern. Ja, das passiert in Paris, aber man muss sagen, äh, es passiert nicht nur in Paris, es ist jetzt in Bordeaux beschlossen worden, es ist jetzt in Lille beschlossen worden, es ist jetzt in Brest beschlossen worden, es ist in Montpellier beschlossen worden. Ich kann nicht all die Städte, ja. alle praktisch großen Städte, äh, <laughs> das muss man sich vorstellen, in Frankreich, in dem Mutterland dieser Konzerne, den brennt der Hintern, ja, ja. weil äh, die, die Bürger haben das Wesentliche kapiert, das muss ja. man wirklich sagen und das ist ein Hoffnungszeichen, ja. ja. Und dazu hast du, und da habt ihr beide, es gibt ja zwei Autoren, einen hier ganz wichtigen Beitrag geleistet. Herzliches Dankeschön äh, für die Erläuterung und natürlich äh, noch viel mehr für eine solche filmische Arbeit. Man kann mit so etwas, mit wenig Geld und keiner Unterstützung, selbst gegen einen solchen Milliardenkonzern, äh, etwas erreichen. Und das ist eigentlich die, die gute Nachricht. quería morir en cuanto sea, sobre el agua. Cualquiera fábrica, ¿no? Cualquiera que tenemos aquí en Bolivia, pero todo está privatizado, pero agua nos hemos rescatado. el Banco Mundial eh, condicionaba al gobierno boliviano una cierta cantidad de préstamos a cambio de que el gobierno privatice el agua en Cochabamba. Quisieron convertir el agua en una mercancía, quisieron quitar a los seres vivos de un recurso tan vital para la existencia. A la semana de la firma del contrato con la empresa Aguas del Tunari, las tarifas de agua aumentaban entre un 30 y un 300%. Quiere decir eh, que eh, cada familia en Cochabamba tenía que destinar 25% de sus ingresos solo para pagar el agua. Se eliminaban también las fuentes de agua eran propiedades de los campesinos y esta propiedad colectiva de las fuentes de agua, denominado usos y costumbres, pasaban a propiedad de las empresas mediante un mercado de aguas. Y finalmente la ley, eh, muy sutilmente, muy entre líneas, eh, indicaba que estaba prohibido acumular agua de la lluvia. Por lo tanto, el agua de la lluvia también, de manera muy disimulada, estaba privatizada. Lo que más, nos ha, lo que más ha indignado a la gente, eh, la empresa Aguas del Tunari nunca dio la cara a la población, fue el gobierno el que, para defender el contrato y defender la ley, sacó al ejército de la bolsilla. cinco palos, manos vacías, si quieres pelear, pelearemos. En toda forma es agua, por eso la vida. Sin tomar agua nadie puede vivir, ni los animales, ¿no? Así, por eso yo no quiero que prevalezca en ningún país, ni en Bolivia, ni en otros países. Hay que defender por agua hay que pelear. yo considero que el Banco Mundial utilizó a Bolivia como una especie de pequeño laboratorio, un conejillo de indias, eh, un experimento. Eh, yo creo que el Banco Mundial y las transnacionales tienen un concepto totalmente equivocado de nuestro pueblo. Piensan que somos un pueblo miserable, que no tiene dinero para dar solución a sus problemas y piensan que somos un pueblo ignorante que no sabe conservar y preservar el agua. El gobierno durante el conflicto procedió a la detención de una gran mayoría de los líderes sindicales, eh, los portavoces de la coordinadora, eh, pero la intención del gobierno no solamente era detener, confinar a varios de nosotros, sino eliminarnos físicamente. ¡Miren lo que me están golpeando! ¡Carajo, la policía, que me El ejército eh, salió con francotiradores vestidos de militar o vestidos de civil y en estas eh, protestas murió un joven, Víctor Hugo Daza, de 16 años, y fueron heridos más de 30 jóvenes y mujeres eh, producto de estos francotiradores. pero la población eh, derrotó en las calles y los caminos al ejército y la policía y más bien la policía y el ejército eh, tuvo que desplegarse a sus cuarteles. Eh, ese día no existían policías, no existían militares, no habían políticos, no habían autoridades, no había quien mandara a la población. punto de lograr la primera victoria contra el modelo económico neoliberal. La gente en la guerra del agua demostró que es posible oponerse a los procesos de privatización del Banco Mundial y de las transnacionales. Demostró que es posible eh, organizarse, unirse y vencer el miedo y demostró que es posible vencer. Pero ante todo, la principal victoria para nosotros ha sido la capacidad de recuperar nuestra voz, nuestra palabra y la capacidad de poder decidir como personas.